exploser des gens Non, j'ai rien fait, c'est pas moi Pourquoi je ferais exploser des grands-mères De la dynamite dans leur sac à main Non, j'ai pas souvenir de ça. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, d'accord. Là, c'est moi. Megaman Ah, j'aime pas, lui. Non, je l'aime pas du tout, Megaman. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai fait exploser son chien. Mais Yaman, c'est un tricheur. Il a plusieurs vies. Des continues. Et nous, on n'a rien. Faut que j'y aille. Donnez-moi ça.